كمل انا محمد الصديق الصديق شغال شنو آه، شغالين نعمل في اناليسيس اللي هو تبع الفريق المفروض الاي تي اي تي في مبادره لطيف انت بتاع اناليسيس سيستم شنو بالضبط يعني حته بالضبط والله هسه احنا بالحته بتاعت انه دايرين نضبط الحته بتاعت المهمات التي اول بتطلع تطلع كيف تعمل تشيك وين عند عند المخزن عند الحسابات عند الدعم وبعدين آه، التي هذا فيها عبده وبعدين الوجهة بتاعتها يعني طيب على اساس انه داير المتطوعين الماشيين الميدان مش هيمشوا يوزعوا حاجات ويجرى يعني, يعني اي او او اطباء مثلا او اطباء اي على حسب على حسب طبعا نوع المهمه دي ما نحن مسؤولين على المهمات اها كويس على حسب نوع المهمه نحن بيجينا اصلا بلاغات ايوه كويس البلاغات دي بتترجم لمهمات عندنا يعني مثلا ممكن 10 بلاغات من نفس الحتة وبلاغ من حتة ثانيه مختلفة دي نعم. بتبقى مهمة نعم بيطلع لها team عندنا ناس إداريين هم بيحددوا بيقدروا ال team ده المفروض تطلع معه عيال من السنو بلوج من السنو عندنا مخزن طبعا بيتعاملوا مع المخزن ده عشان آه، عارف ايه المخزن دي وسط يعني في كميات قاعدة نعم على حسب الحاجة اللي حددها مخزن منضبط في نعم. حاجات بيديهم منفصل تماما نعم. الإدارة بتاعته منفصلة زي ما الحسابات الإدارة بتاعته منفصلة نعم. زي ما الأتيام الإدارة بتاعته منفصلة طيب النظام اللي بتعمل فيه ده موجود قبل كده في حتة يعني ممكن حاجة نعمل لها ننسخ منها ولا كده والله طبعا ما ما انا ما اطلعت لكن طبعا احنا فايتين شغلات احنا فيه نعم يعني قصدي انه الحاجه دي الحاجه دي ما انتم شغالين في فريق طوعي صح؟ ما حاجه ما موجوده قبل كده يعني بتعملوا حاجه جديده تماما مش كده؟ ده كله تطوع مش كده؟ آه، طبعا طبعا الساعة كم الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة ونص ثلاثة ونص صباحا إيه. أيوه شكرا جزيلا